Quantas vezes no ano desejamos ter uma página em branco para escrever, uma estrada desconhecida para percorrer? Quantas vezes queremos rebobinar cassetes em busca de noites do ar, sorrisos que se prendem no teu olhar? Quantas vezes desejamos recomeçar, renascer com a alvorada e navegar, subir montanhas e vales e respirar. E de tanto suplicar, a história tem fim. Uma mão cheia de sonhos e de alecrim. Uma tela vazia que espera por ti e por mim.